na tayari kashanipenda yeye eh, awazi ashanipenda mimi siko huko kabisa kwenye mapenzi siko mm. keuka hivi mwenzangu naye kumbe anatoa macho eh, mbona halali <laughs> kila kila nikigeuka toa macho eh, mbona halali sema kwa sababu mimi pia nilikuwa nishakuwa mtu mzima sema nisije nikazingoa barabarani maana mimi na siri nzito sio fundi mm. ila watu wanajua nini mimi nani mm. mimi ni fundi basi anabeba begi analia Nipeleka kwa mama analia, asikio niliitwa. Mm. Kabanwa kweli akasema ndio mimi na zito Niliitwa kama mimi nilimpeleka. Mm. Kwa Jufu dada mimi namwambia na ujauzito anakataa na kati kitu inaonekana. Mm. Wewe dada ni mjamzito kwa nini usemi kidogo akanywea? Ndio. Na ni ya nani? Hmm. Hapo mimi mwenyewe nikaanza kupunguza nani. Si unajua kwa sababu musika niko pale pale. Uh, kwa majina naitwa Geoffrey Eliasi mm. Eliasante. Uh, ni mzaliwa wa Moshi mm. Moshi mjini pale Majengo Um, nime, nimezaliwa Majengo pale maeneo ya JK Nyerere mm. mwaka uh, mwaka elfu moja mia tisa tisini na tano mkubwa kidogo baada ya wazazi wangu, babangu na mamangu waliachana, mimi angali ni mdogo sana mm. kio pale pale Moshi mjini mm. Baada ya babangu na mamangu kuachana mm. mimi nika mzee akaamua mimi niende kijijini mm. kwa mama kwa namna mdogo wangu pia mama kabaki na mdogo wangu mm. nika baki upande wa baba kule kijijini nimesoma kuanzia chekechea mpaka darasa la saba nikafaulu, namshukuru Mwenyezi Mungu. Mm. Baada ya kufaulu nikaingia kidato cha kwanza Mm. Kidato cha kwanza ndugu zangu wakaamua nisaidie, japokuwa baba walimsema sana, lakini baba elewi mm. kana na ugumu wa maisha, akabidi ndugu zangu wanisaidie. Nikahamia boma mm. boma ng'ombe pale uh, boma ng'ombe kwa ndugu yangu shangazi yangu mm. soma pale boma ng'ombe mpaka form 4 namshukuru Mwenyezi Mungu nisoma vizuri. Baada ya kumaliza form 4 mm. Uh, nika nikapeleleza kwa sababu kuna ndugu yetu mmoja yupo Dar es Salaam ana mm. magari mm malori haya ya mizigo mm. kama ushasikia malori ya mizigo yanaenda nchi za nje huku yanarudi mm. sasa baada ya kupeleleza sababu pale hao wenye malori wenyewe walikuwa wanakuja mpaka kule maeneo ya nyumbani Mm. Sasa inabidi tu, sisi tulikuwa tunaenda kuchungulia tu kule ndani, naona wanashusha mizigo na nini. Siku moja nikaingia kwa sababu mimi sina ndugu na hao mm. hao kwenye mwenye hii kampuni mm. nikapeleza kwa mafundi wa hapa, vipi mwanangu, Stani Boy si rahisi tu, mnaweza mkaniunganisha mm Ah, jamaa wale jamaa wale wale ambao ni ma, mafundi wale matani boy wanaotembea na na nani na, malori. Mm. Sema pale, pale kwenye kampuni ruhusi kuingia kama wewe sio sio fundi. Mm. Ah, sasa hapo nikaona nimepata kitu. Naona bana nikasema fresh. Nikaingia mtaani. Nikakaa nikakaa nikamjia bibi. Yaani hapo naunga akili kwamba nimjie bibi, nimwambie bibi, mimi baada ya kumaliza form 4 mimi nimeenda ufundi. Mm. Mimi ni fundi wa nini? wa magari ya makubwa malori mm. kwa sababu wewe una watoto wako mtoto wako ana, ana kampuni ya magari mm. unaweza ukani nini nikaona yaani hiyo ni rahisi, yani nikapiga mahesabu yangu kabisa dhidi ya hizi ruka. Yani hapo niko mwenyewe nawaza hasa mm. Ah, saa ingine nasema sasa, kwa nini dangani dangani, ila naona kutokana na ugumu wa maisha. Sasa hiyo mimi mzazi nishamaliza form ni mimi kama mimi unajua mm. mzazi ana tena ratiba, afu pia kwenye ukoo wetu sisi kama sisi mm. ukishamaliza shule ni wewe mm. yaani mtu unaweza kumuomba mimi akakupa Mm. Kwa sasa nikachekecha nikaona hili yani kila kila mbinu nimejaribu, kila mbinu mm. lakini ah, nikataa. Kila mbinu nifanye hichi Sasa ikabidi nimwingie bibi. Mm. Na Mungu anisame kweli nikaenda nikakaa na bibi, bana mimi na jambo langu. Mm. Bibi unajua baada ya mimi kumaliza form 4 ni fundi. Fundi fundi ni fundi wa magari anakuja hapa magari yenu. Mm. Kwa hiyo unaweza kuongea na mzee, mimi nikaenda Dar es Salaam nikapiga kazi gari mimi nimeshasoma nimesha nani jifunza gari yani hamna amna kitu ambacho kina nini kanisu ah kaniuliza kweli kweli na yeye mwenyewe anajua kabisa pale ukiwa fundi lazima uingie tena mimi sina ndugu kidogo mm. basi bwana mimi nikakaa nikakaa kweli nikawa nimebaki hapo hapo hadi mimi sielewe ambaye mimi yani hapa mimi siondoki magari yakija nitashusha mizigo mpaka ni kweli bibi ananiona ninahangaika huko na gari ikija nashusha spriti na nini mm. kweli siku moja hivi nashangaa oya jiandae twende wapi ndo ndo kwenye kampuni hiyo yani sikuamini bro yani siku yani ah yani furaha yangu mimi mwenyewe najua siwezi kuielezea lakini yani Mungu aitwe Mungu jamani kaenda ni nguo sijazifua nikazipaki hivyo nika sikuvaa kwa sababu kwenye malori unavaaje sasa kaingia kwenye gari ukiwa sio fundi hapo sina ufundi wowote yani mimi, mimi mwenyewe hiyo ni mimi kama mimi najua lakini pia ninawaza kwa nini nimeongopa vipi kule itakuwaje sababu Dar es Salaam mwenyewe ndo mara ya kwanza naingia mm. nawaza kule itakuwaje mm -hmm. nikifika itakuwaje moyo unaenda mbele lakini kwenye gari pale nimelala mbona sifiki Dar es Salaam sijai kufika mm. ila natamani yani japokuwa naogopa lakini bado natamani niwahi kufika mm. amna mzazi wangu yote anaifahamu mm. yani wazazi wangu walikuja kufahamu baadaye sana ila tuendelee kwamba yaani natamani kufika, niko njia panda pale, nimefika Chalinze bado eh, nauliza vipi bado. Na nakumbuka tuliingia hadi usiku mm. siku uh, na huyo ambaye alinibeba kaniambia, bana, chumba chako ni hichi hapa. Alikuwa ashapa maelekezo yote kuhusu mimi mm. Nikakaa okay. Kesho yake jamaa kaniambia jichanganye na mafundi, mwenyewe ndo aliniambia jichanganye na mafundi kawa nimejichanganya, bado naye mwenyewe anajua mimi ni fundi mm. kawa nimetoka nimejichanganya changanya na mafundi, lakini sikutumia sana muda mrefu pale kukaa na mafundi mm. kwa sababu unakaa na mafundi lakini wamjajuana wa, wa ili uanze kufanya kipi, huwezi kwenda tu moja kwa moja ukasema ngoja nishike spanani. Ah, ah, kama unaangalia anaangalia basi, si, yani sikukaa muda mrefu nikasikia, wewe fundi utaondoka na gari hiyo wewe fundi huyo hapo utaondoka na gari hiyo. Sasa watu wanaanza kukabidhiwa magari, sikuwa mm. mi peke yangu kulikuwa kuna mafundo wengine pale yadi hiyo ni kama, kama yadi ya magari mm. kwa hiyo unaambia wewe utaondoka na gari hiyo utaondoka na gari hiyo yule ataondoka na gari mimi nikapewa gari yangu na mzee mmoja kitanga huyo mzee sitakaa ni msahau mungu amweke hapo yani kwa sababu na sasa hivi ameshaa makampuni mm. basi mzee anaambia wewe kachukua mabegi yako basi kwenye gari tuondoke mm. kiza spana spana spana zilikuwa zenyewe kaniambia kwenye gari kiroba cha spana kile nini kama kawaida, nikaweka ma, nani maji kwenye rejeta, wale kupima oili kashapima oh, Yani gari kishakuwa pale yadi mm. wewe yani ugusi kuna mafundi, wa, kuna mafundi wa ofisi mm. mi sijagusa chochote toka nimetoka pale yadi mm. yani mi nimeingia na begi langu kwenye gari dereva anajua ni fundi dereva anajua kuna tena saa nyingine anajua jina langu fundi bana fundi kuna siku moja nimeenda story zile za hapa na pale eh ah mimi yani mimi hata simuelewi mzee na kwanza alivyosema fundi eh niambie <laughs> acha mzee eh huyo huyo kuna sehemu tulifika kumbuka mzee alishuka kwenda anasema kuchimba dawa mm. sasa eh, angalia matairi yako mipira yako kuzunguka uangalie nini mipira yako ah, Sasa simeshukuru mipira nini tena Mm. Nikaingia tu nichungulia chungulia hivi, kaambia ushaangalia tuondoke. Sema na ile kauli ilinisaidia maana ningetaka kunigeropoka. Ah, ni ipi? Umeshaangalia tuondoke. Eh, tayari shangalia mzee. Tumetembea tumetembea tukakuta safari ya wapi? Ilikuwa eh, naenda Kongo. Uh -huh. na kipindi hicho tulikuwa naenda kupakia choka Tanga. Mm. Tumetembea tumetembea, bahati nzuri nikakuta gari ya kampuni mm. ipo njiani imeharibika. Ah, huyo kijana tuko tunafahamiana fahamiana, yaani ni mtu ambaye nilikuwa nimezoeana zoeana naye pale hadi mm. Uh, babu akaniambia oh, shuka, saidiana na mwenzako hapo, tutakutana Chalinze mm. Kipindi hicho anaenda kupakia, huyu mwenzangu ashapakia mm. kwa hiyo na nini, tutakutana Chalinze. Mimi nikiingia niki, gari kisha kamilika pale, au akaja akatukuta pale, naweza nikaondoka naye. Asipotukuta pale, tunakutana wapi? Chalinze mm. Basi sababu pale ile jamaa pale kabini nimpeleleze. Ah, ndio niko makini anavyofanya. Mimi sina ufundi wowote bro. Au ulimkuta kuna fundi mwingine gari lilipoharibika? Yaani nitani nitanibui lakini ni fundi. Yeah. Eh, mimi sina ufundi wowote ujue. Mm. Basi yule nikamuuliza eh, hivi mipira ni nini? Mm. Mpira oh, si matairi au nansani ni? Kaambia hamwezi kuamini mwanangu mimi fundi lakini na nongona nongona hapo nataka nimwambie ukweli lakini naogopa kumwambia ukweli hata ni nani hata asema kwenye kampuni. Mm ambayo huwezi kuamini, sijui mipira ni mipira ni matairi ah. Nikasema lakini ni kweli, kwani kuna mipira gani mingine matairi? Kimoyoni sasa ng'onga. Basi nikamwambia fresh, tukakaa tunapambana pambana naye kweli, gari kaka fresh ni tukanyosha. Mzee alivyokuja tukuta chalinzi mm. shatoka pale, ila eh, kila kitu namsaidia, lete kitu fulani mpaka gari kakamilika. Nilipokuja pale nikachange gari, nikaingia kwenye gari yangu namshukuru Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo akajua umefanya ya akajua vipi, kaniuliza kwanza vipi, kwa nasumbua nini? Nikamwambia hamna propeller hapa na zingwa zingwa. Kwa sababu pia yule jamaa nilijua maswali kama yatatokea. Mm. Kwa nikamuuliza vipi hapa? Ah, propeller imenani bana, nimepoteza nati sijui ya nini. Kwa hiyo ni vitu vidogo vidogo alikuwa na nini, unajua ukipoteza kwenye kwenye gari, poteza kitu kidogo tu hivi kinakupotezea sana muda. Mm. Ya sasa hivi nati nati hivi viskuru. Mm kwa hiyo ni kitu kidogo, tu nati moja tu hivi, kwa sasa naona kama atafika safari yake. Mm. Kwa hiyo tulivyokamilisha mchezo hatukukaa sana. Kwa hiyo mzee akajua na mimi na mchango mkubwa sana kwenye ile gari kama mm. fundi, lakini mimi bana, siri yangu alikuwa anaijua Mungu mm. kwa sina ufundi wowote mm. basi bana tumetembea tumete, ah, nani tumeingia Chalinze mm. huyu mm. mzee tukabidi pale Chalinze waga tunatulia mm utulie kuna dokumenti inabidi uchukue mzigo uendelee na safari mm. kwa pia mzee wangu akaja pale akanikutia wapi pale pale Chalinze alipokuja nikaingia kwenye gari yetu mm. bado kiroho hivi sababu mimi napiga hesabu hivi gari pata pancha sababu mimi najua ikipata pancha harakati zote za nani za fundi mm. yule mzee nikimwangalia huwezi kuingia chini ya gari Mm mzigo. Kila saa nampemia huyu hata Kwa sababu kuna madereva wengine wanaweza kusaidiana na wewe. Unajua kupata dereva kijana anasema wewe oh, shika tu nani. Kama mwangalia mimi nipa mzigo. Huyu mzee ni mzee atanga huyo. Na yule hawezi hawezi yani, yani mimi mwenyewe toka namsoma anapokuja hivi najua kabisa yule chini ya gari hawezi kuingia wala kufunga tairi hawezi. Tumefika Tunduma pale salama, gari ko fresh, tumevuka salama, tumeingia Kongo salama, tumeshusha mzigo, tumepakia mzigo mwingine, tumegeuza salama, nashukuru Mungu na kipindi hiyo napewa mzigo. Kwanza pale Chalinze nilipewa mzigo wangu, nikafika tena Kongo nikapewa mzigo wangu. Mzigo gani? Hela, nikapewa hela yangu ah, kidogo na malipo mazuri. Mm. Chalinze nilipewa laki na nusu. Kaenda tena tulivovuka tukaingia Kongo kugeuza nikapewa dola 50. Basi wakati tunarudi tena hivyo hivyo, tukarudi salama, ni yaani hata sijaangaika na gari nyingine njiani. Karudi mpaka yadi. Ukifika yadi, ukifika yadi ya gari unawachia mafundi. Mm. kidogo nikapumua. Hawajui kama hujui. Ah, na mzigo tena hela yenyewe nilitumia vizuri, ningebakiwa na kama na laki na themanini mm. sababu yani hata mwakula ninayo yani nina kidogo Ujue bana, ukitaka ukiwa na hela utumie ukiwa huko vizuri, hauna mawazo mawazo. Hata hela ile nilinao, lakini natumia ni Basi nikafika hadi salama, nikakabidhi gari kwa mafundi mm. kaka zangu nipo geto pale, tulia mpaka tena safari nyingine mm. nimeenda kama trip mbili gari jasumbua ila wakati niko yadi mm. wakati nipo yadi nilikuwa najiongeza mm wakati nipo yadi niko na mafundi pale, yani nilikuwa si mimi, mimi kazi yangu ilikuwa ishaishia huko juu kwenye safari, yani kazi ilikuwa ishaisha. Nimekuja hadi natakiwa niendelee na mambo yangu mengine, hata kama nikwenda ku, ku, nani huko Kariakoo kuzurura Kariakoo ni mimi yani mpaka gari kamilike na safari iwadie, tuambie bana, wewe gari fulani inatakiwa isafiri. Mm. Unaona? Mm. Sasa mi mimi niko yadi pale naendelea kula msoto na mafundi, kwa sababu najua tena ngoma itakayokuja isije kufanyaje, sije kuzingua mm. nisije nikazingua barabarani, maana mimi na siri nzito, sio fundi mm. ila watu wanajua nini mimi nani, mm. mimi ni fundi kweli. Tumepata trip nyingine ilikuwa ni hivyo hivyo Kongo, kwa na mm. tripu za Kongo kipindi hicho nilichokuja nime sana tripu za Kongo mm. tukaenda tukapakia chokaa Tanga Kongo gari jasumbua tripu ya pili mm. nikaja tena yadi nikakuta mafundi wana mzigo wa kufunga matairi tu ya magari badilisha matairi kufunga matairi. Sasa nikawa na dili na hicho, kwa sababu unajua kwenye, kwenye safari hizi kitu ambacho kinasumbua kwenye gari ni matairi mm. Yaani tairi ni dakika, yaani tairi ndo asilimia mia moja kuzingua mm. umeshangaa umekanyaga tas pancha unatakiwa ufungue uweke spare hasa ikabidi ni dili nilivyopata hiyo siku ya kufungua matairi yani nikadili ni deal na hapo hapo eh. nataka nipachike mwenyewe niachie nipachike naomba naomba mafundi kabisa na ashindo namwangalia anapopachika hivyo naomba na, na, na, wengine eh, mwanangu pachika naangalia jinsi na inakubali mm basi tipu ya tatu na kweli nikapata yani tipu ya tatu ambayo nimeelewa kabisa kila kitu mm hapo nami ndo napata pancha kumbuka nilipatia pancha wapi mbea mm. nakaribia nakaribia tunduma pata pancha pale mzee akababu eh, ndio ilikuwa hivi hivi ina maana kama ningekuwa sijui ingekuwa sasa hiyo na na naamini na, na, yani nimepata pancha lakini naamini sinishafanya yadi pale mm. nimeona mzee akaingia mambo yake siwezi kusema ni mambo gani lakini anajua mwenyewe kaingia kwenye mambo yake mimi akaniacha kaniambia bana ukishamaliza utafanyaje utanipigia simu. Haya basi nikachukua spana na nikachukua nani spana zangu, spana ya kufungulia nikalegeza kwanza, tairi nikapiga jiki, kaingia chini nikachukua kimbao nikapiga jiki, nikafungua nikabadilisha spana yangu nikapiga nje tayari. Afresh ah, fundi afresh. Eh, Endelea na safari bila kujua kwamba huyu jamaa hamna kitu. yani ufundi amekuja kujulia hapa. Na Mungu kweli japokuwa nilificha kitu ambacho sio kizuri maana hata wangefahamu mi ningerudishwa nyumbani Mm. kama ningeenda wakanifanya labda interview bwana wewe ni fundi hebu fungua tairi hizo funge ase ah, mimi ningerudi mkoa mm-hmm. ya hapo kufunga tairi fresh tukaondoka kweli piga piga nimepiga piga sasa nikawa niko vizuri siwezi yani niko vizuri sasa hivi yani gari kwenye matairi hamna kitu sasa nikawa na dili na vile vitu vingine vya ndani ndani kama wakishusha box naingia naangalia wanavyoshusha gearbox na nini propeller zile kwao nikawa nimeshakuwa vizuri kwa hiyo ujuzi ukaenda kuupata kazini ujuzi nimeupata kazini bila mtu kujua. bila mtu yote kujua na bila pale ofisini kujua kwamba mimi sio fundi na hela unalipo na hela nalipo tena nilikuwa nikichukua hela natamani mwambe mzee baki nazo <laughs> naogopa baki nazo mzee misikisikii chochote lakini sasa nachukua naweka hapo kuzitumia zile sasa kuchukua hela ambazo nani kazi mm. eh, kuna gari nimekosakosa nao ilikuwa inasumbua barabarani ningepewa gari dogo ile ambayo tulimkuta mwanzo yule nilipoambia kuna dogo nilimkuta gari yake pia ikawa nasumbua sema kuna akawa anamsaidia yani nibaki hivi ningepewa ile gari ujue mungu yaani Mungu anajua, anajua kabisa huyu jamaa amna, ngoja tumpachike Baada ya tripu zake tatu atakuwa vizuri. Kwa hiyo basi kawa naendelea, nikawa napiga kazi sana. Ah, sasa hiyo sasa naweza nikatumia hela mm. sababu najiamini. Kwa hata kufunga funga zile shafti nini kule chini kuingia kukaza na pressure. Mm-hmm. Basi nimepiga nimepiga kama miaka mitano mm. kwenye magari piga miaka nashukuru Mungu bana, kwenye magari wanalipa vizuri mm. piga kama miaka mitano mpaka kuendesha gari sasa hivi najua endesha gari vizuri baada ya mm, nani mzee mwenye mwenye kampuni ambaye mimi ni ndugu yangu Uh, Mungu amlaze mahali pema peponi, alifariki alifariki, na baada ya kufariki pia nilienda Moshi kuzika mm. Sasa yaani yaani mimi ni fundi, yani sasa yani mimi siogopi. Bibi mwenyewe anaambia fundi, anajua bisa ufundi. Na kipindi hicho chote naenda sijaenda nyumbani. Ba, ba eh mpaka kwenye msiba. Mm. Msiba nikaenda pia nika eh, mamangu huko majengo kule na mdogo wangu kitambo sijaonana nao sana, nikabidi niende majengo kule. Jamaa limetoka daa fundi aenda nikasalimia nyumbani pale, nimebeba mazagazaga yangu toa mziki na hela, nilikuwa na matumizi ndo kipindi ambacho nilikuwa matumizi mabaya ya hela. ndo kipindi ambacho nimeanza kushikashika hela. Hasa ile ndo ilikuwa kumbe mwisho wangu wa kuingia kazini baada ya ule msiba mzee kutokea. Baada ya kutoka kwa nyumbani mm. mimi nilivyozika nikaingia nyumbani moja kwa moja eh, majengo pale mm. Ah, nakumbuka kuna mtoto mmoja hivi jirani yetu naye akaniambia nitafutie mishe huko, alikuwa amesomea hotel management mm. tafutie mishe bana huko, wakati naondoka kaambia ngoja tuombe Mungu. Basi akaniambia unaishi sehemu gani? Nikamwambia mimi naishi Mbezi. E, wa eh, kike wa kike, yeye alikuwa amesomea hotel management. Akaniambia mama, nikipata kazi nimwambi nimshtue. Mm. Karudi Dar es Salaam, kazi zilikuwa ngumu, mambo ya msiba. Unajua tena kazi kazi zimesimama kampuni eh, station clean. uweze kufanya kazi msiba mtokea alafu ndo mwenyewe mm. Sasa zikawa zimesimama tena, tunaanza kula msoto. Mimi na mbwembwe zangu nilipatapata vihela nyumbani kule, mama shika kwanza ile laki mbili tulia nayo da, bila kujua mimi nikijua, mimi nikijua sikuwa, kwa sababu bado nilikuwa na akili za kitoto mm. Mimi nikijua nikienda sinaingia kama kawaida, naenda mm. Kongo yeah. Ah, msiba wa mzee gari zilitulia sana mpaka matani ma, ma, ma, ma, madereva akawa na makampuni mm. kwao pia lazima nani utaratibu uwepo wanajua wana familia wenyewe kwamba labda huyu ndo atashikia hapa aanze kuongoza tena kampuni kama kawaida kwa sababu mzee hayupo mm. hey, eh, basi yule dereva wangu naye akawama kampuni ja pale dereva wangu hayupo nikabidi tena nikae hadi pale nisikilizie baada ya sasa sawa na uongozi mwingine na magari yalivyoanza tena kwenda nikabidi pia mi nikae pale hadi eh, kaona mbona kazi kazi tena zinaanza kuwa ngumu mm-hmm. ah, kipindi hiyo ni, yani nikawa tena naona hapa kampuni hapa ni hapa panifai tena mm. so unajua akili zangu bado ningetekea niwe mvumilivu pale nipigepige ufundi huenda ningepata ajira nyingine mm. yaani nilivyotoka kurudi tena ikawa ni ngumu ta kurudi tena unaitaka nini sababu pia kampuni imeshashikiliwa na mama na pia mama si ndugu yangu ndugu yangu alikuwa ni mzee mm. Kwa pia nikabidi niendelee na maisha mengine. Ah, mzee nimesugua gaga. pindio nilikuwa na kama laki na baadhi ya vitu vyangu vya samani pia nikabidi niviuze. Nilikuwa na laptop kauza nikapata kama laki tatu. Mm. Nikabidi nipange chumba. Mm -hmm. Panga chumba akasema chumba na godoro. Nilianza chumba na godoro. Mm. Sababu pia hela yenyewe ni ndogo. Laki tatu, chumba na godoro. Sasa hapa nianze kutafuta mishe mishe gani? Eh, nauza naumiza kichwani yaani kupata tu yani nimejua ufundi tu pia na kazi ikaharibika mm. lakini kasema kama mungu huyu aliweza kunilinda eh, ameweza kunilinda hizi pilika nimepitia mpaka hivi niko hapa hivi ah, atani, nitapata tena misha nyingine mm. basi ah, kuona kwamba hapa ntakuja kupotea nikabidi nitafute kazi ya viazi mm. wao wanapika chipsi nitafuta kazi ya chipsi nimepiga piga pale, ndo yule dada yule akanipigia simu yule ambao nilisema aliniomba nimtafutie nani kazi huko ya hotel management mm. alinipigia simu kaniambia, mimi kuna rafiki yangu, mimi nakuja Dar es Salaam, kuna rafiki yangu amenipigia simu, nimepata kazi ya hiyo hotel management yes. Kwa hiyo nikamwambia kukaa, kaniambia kwa huyo rafiki yangu, haya vizuri basi mi nikawa naendelea na roti zangu pata elfu tano hivyo narizika yaani, sema hali ilikuwa ngumu kwa sababu nilikuwa nishazoea kushika hela nyingi yaani nimemaliza shule tu kazi ya kwanza kuanza ndo hiyo kawa nishazoea kushika sasa vile vya elfu tano pia lakini nikawasema mungu ana mpango na, na mimi kwao nitazoea mm. basi eh, hey, dada ananipigia simu ilikuwa saa saa moja shatoka saa moja nafikiri saa moja nilikuwa bado nipo kazini mm saa moja eh, sasa anapigia simu kaka, kazi ya tipsi unaijua, unafunga saa sita mm. pigia simu akaniambia mimi niko hapa Mbezi, yule rafiki yangu nampigia simu hapatikani. Huyo aliyemuita kwamba hotel management mm. nampigia rafiki yangu simu hapatikani huyo dada sasa akasema nini tena hiki kinaenda na hii nyumbani yani lazima kama mwanangu jiongeze mm. kama rafiki yake patikana na sasa hivi ni usiku kapale mchomesha saa mbili saa tatu kabidi niongee na ule bosi mm. kwa sababu ni kijana mwenzangu ambebana sehemu kwamba nani kuna mgeni wangu nabidi nimpeleke nyumbani afu amenisubiri toka saa moja mpaka saa hivi saa tatu naenda saa nne mm. naomba ruksa basi yule bosi kijana mwenzangu nikamwambia ni wakike yeye akanifikiria vibaya lakini mimi na mawazo so huyu inakuaje chumba changu ni kimoja hapa ah, sina mazoeana mimi nilikuwa nasafiri kongo hata kariakoo nilikuwa bado sijafika mm Sina mazoea na mtu. Chumba chenyewe nimepata bali godoro lipo chini. Basi sasa nikawa nika nawaza vitu vingi sana. Nikaenda kwanza home. Mm. Nika baada ya kunini nikaenda home kwanza niandae mazingira, si unajua tena mgeni. Kwa hiyo geto mige mimi nani tena mimi nilikuwa nikitoka tu nafunga kila uani tu nafunga, sababu mazingira ambayo nilikuwa naishi mwanzo kwenye kile chumba cha kule hadi na hichi ambacho nimekuja kuishi ah, tofauti Mm-hmm. Sasa kigodoro liko chini, nafanyaje? Sasa kuna mshikaji alikuwa anaama. Mm. Sasa mshikaji kumbe alikuwa ananitafuta na nisubiri, kwa sababu alikuwa anaondoka siku ile mwanangu. Mbona nimekusubiri muda mrefu? Sasa sikia nitafuti mteja wa kitanda. kambe kitanda yeye eh, unaondoka ndo ana yaani ndo anaondoka. Na mimi ndio demu nikaingia. Siku hiyo siku hiyo jamaa kumbe alikuwa ananitafuta bana mimi ashatoa vitu mimi sina yani alikuwa ama alikuwa anajua kwamba anaondoka lakini nishajua amemaliza kuuza vitu vyote kumbe kilibaki kitanda. Sasa kile kitanda kinatakiwa kitoke pale kwa sababu chumba cha watu kibaki empty. Mm. Eh, kambea sasa fresh, nikabidi nichukue kile kitanda nikifunge chap chap. Oh, Afadhali. Sisi ndio ningota niko chini pale, nikafunga kitanda chap chap, nikatandika, nikafanya usafi wangu. Basi kaenda kumchukua mtoto. Mm. Eh, kidogo ma kidogo ukiweka kitanda bana ndani, sasa kidogo inapanaka kidogo hivi kuliko godoro keka chini yani wanaanza maisha wanajua mm -hmm. ya mi siku mi mwenyewe sikutegemea mwanamke kuja mm -hmm. Yaani nilijilaumu sana lakini sikuwa na jinsi lazima nimsaidie kwa sababu mnamfahamu. mm -hmm. na yeye pale ana mtu mwingine yote anayemfahamu zaidi ya yule dada ambaye alimpigia simu aje da mm -hmm. au mimi na mimi alichukua namba zangu akanipigia simu, alitafuta namba zangu kweli, akanipigia simu, anambia nakuja. Taarifa hizo nilikuwa nazo, ila mimi mimi nilijua tutakutana tu. Mm labda kama eh, vipi fresh, haya poa bana, anaenda kwenye kazi zake. mm -hmm. Ah, basi nilipofunga kitanda saa tano ndo naenda kumchukua. Nivumilie, kama kuna sehemu ingia basi unywe tasoda soda napiga tu. Sawa. Kama nivumilia kweli. yani hapo mimi ninamuonea huruma. Basi nimefunga kitanda wamekaa fresh ndo naenda kumchukua. Mchukua alifurahi. Akawa tena huzuni kamwambia samani bana kwa kuchelewesha. Akaniambia usijali, mimi nashukuru tu maana nilikuwa najua kwanza kwanza nilijua uji kwa nilikuwa nawaza hapa pa kwenda ni wapi. Kwa hiyo mtu mkaishi kuanzia saa moja mpaka saa tano za usiku. Kampeleka nyumbani. Mm. Ingia na yule binti pale na wazi itakuwaje? Unajua yule mimi sina mahusiano naye. Ni mtoto wa kike. Alafu ni mtoto wa kiume. Yaani, ndani sina kochi sina hata mkeka niseme labda naweza nikajibu na ujue hapo nilipohamia hamna mtu ambaye nimezoeana naye hata msela labda au mtaani sema ngoja nikalale kwa jamaa yangu kule Angu nikalale kwa mshikaji wangu kule, sina mtu ambaye nimezoeana naye kule, hadi siwezi kuingia tena mm. Naelewa sasa, nawaza itakuwaje kwenye chipsi kule, huyu ni mtoto wa kike. Akamwambia ngoja kwanza nika nitoke kidogo, nikamwacha kaoge, nikamwambia kaoge, afu mimi natoka kidogo. Baada ya kurudi bado na mawazo hayo hayo, nikamuuliza vipi, unakula nini? Ambia chochote. Nikarudi tena bado nawaza itakuwaje, yani nilale chini na nitatandika nini? Sina kochi ujui kama nilivyokuambia. Ah, kasema bwana mimi nitalala kitandani nitakapokuwa na mimi dhamira yangu najua kwamba mimi kitu hichi mimi sijadhamiria sijui yeye mwenyewe anafikiria nini. Sababu yeye mwenyewe yuko kawaida, ukimwangalia yuko kawaida, unajua mtoto wa kike, hii yuko kawaida, ajui kwanza maisha yangu. Yaani hata bado bado hapo hajajua hata kazi ninayofanya. Yupo kawaida, lakini mimi na mawazo lakini yuko kawaida. Basi nikaenda nikamchukulia kepe pale mi nilikuwa tayari niko vizuri toka nimetoka kule, kwa hiyo hata nilikuwa si yani, kwanza hata mudi ya kula sina mm. kutokana na mazingira na hali nilio nayo. Nikasema tena napitia hali gani? Na ndio mwanzo na ujui, hebu piga sasa, nakula, hebu jaribu tena na mdogo, hebu jaribu tena simu. Sasa ananiambia sasa hivi muda umeenda, basi tutamjaribu kesho ila alikuwa ananipa moyo ananiambia kesho atanani ngwenda labda simu yake hivi na hivi kesho atanitafuta mm. naona kwa hiyo ah, eh. basi mi nikasema liwalo na liwe tutalala hivi hivi sasa pale mimi nipo kwenye harakati za kwenda kuoga. Mm. E, kashaoga pale mimi nataka nika nikaoge. Kasema ah, nikachukua zangu tu taulo langu nikaenda bafuni na hivi nilivyokuwa nimevaa vile vile kabidi niende kila kitu nikamalizie kule kule chukua sabuni nini taulo. Hasa kurudi nimerudi na taulo naanza na inge inge bado nilikuwa ni mambo hayo yani kuwa hata karibu na mwanamke hivi nilikuwa ni ngumu sana mimi unajua. Mm. Wanawake mimi yani yule ndo ndo mwanamke au wa kwanza mimi kukutana naye. Hata kipindi niko barabarani kule, yani yule mwanamke wa kwanza kukutana naye mm. Basi mtoka bafuni, ikabidi sasa nimeshamaliza kuoga, nizo sasa naingiaje hizi nguo chafu nazirudiaje? Niende ni, au nifunge taulo? Ah, nikajikaza funga taulo vile vile, nikaja moja moja, nimekuja kwenye switch, hata kazima tatacha napapata tafuta vipi, mbona umezima taa? Ah, ngoja kuna nani napotezea potezea vi. Ah, kuna nani naangalia nani basi nikachukua nguo kaenda tena nikatoka na nguo yani nikatoka na nguo mimi si unajua ni kwangu naelewa bana nguo hii kwa hapa hii kwa hapa katoka nikaingia tena bafuni mm. nikaenda nikabadilisha nguo nka eh akancheka yani yule yupo kawaida eh umechukua umezima hata uchukue nguo wewe kaambia ah, bana wewe mambo acha na nayo wewe lala huko sasa tukawa tunaongea tu kawaida, mimi najifanya mimi niko kwenye mudi na mimi ya kawaida, ili asielewe vibaya kwamba mimi nateseka mm. unaona mm. basi bro, mi mwanzo mimi nilala chini, nilala upande wa chini, palikucha japokuwa usingizi ulichelewa sana. Si unajua ukilala mwanamke, na sijajua yeye mwenyewe pia alikuwa anaona anahangaika sana. Siku ya kwanza palipita, uh, siku ya pili tena palipita, ile ilikuwa mbinde. Siku ya pili, uh, siku ya pili eh, ukinikienda chini anakuja. Eh, kasema vipi? nikipanda juu nikamwambia akanambia lala upande wa juu mm. kwa nini lala upande wa chini bana huku mimi mimi nitakukanyaga mm. ah kaona basi sawa mi kama mwanaume kwa sababu so, unajua mwanaume ukilala na mwanamke utaki kujionyesha kwamba ni dhaifu sana kwa sababu unajua kuna kitu ambacho kinataka kiendelea mm. kwao nikalala upande wa chini ni upande wa juu tukalala yani upande mmoja mi na yeye mm. baada ya kulala upande mmoja mi na yeye uh, Keuka hivi mwenzangu naye kumbe anatoa macho. Eh, mbona halali? <laughs> kila kila nikigeuka anatoa macho, mbona halali? Sema kwa sababu mimi pia nilikuwa nishakuwa mtu mzima, sema mambo yote ndio nilikuwa sina mambo ya kwa hiyo nika nimeshamuelewa. Sometimes anakukia mkono toa. Vipi wewe? Ndio. Alafu yuko macho, So sema labda mtu amejisahau, amelala amejisahau. Kwa hiyo ikafika muda nikaona, mm, hii dharau tukaendelea yani tukaendelea mambo ya watu wazima nadhani mnaelewa tukaendelea asubuhi tumeamka kila mtu anaanza raha kumwogopa mwenzake ila katika hizo harakati mi bado nilikuwa sijaanza kupika mm. mboka sijaanza kupika kwa hiyo na na na hela nilikupo nao ni ndogo kabidi tena niangalie kitu kingine cha samani nikiuze kaangalia kitu cha samani nini hapa ndani meza mm mtu akaambia bana, kuna hii meza yangu nataka nirekebishe. Na nilijua jinsi ya kuongea naye, kuna mbele za kuongea. Kauza ile meza nakumbuka niliuza elfu sabini kwa meza nzuri tu. Bila yeye kujua kama unauza. Eh, nimwambia ah, kuna hii meza yangu ndani kani, Sababu bado ni mgeni. Ile ilikuwa ni siku ya pili ile siku ambayo nime mm. kwa nilikuwa nataka nikamilishe mzigo pale ndani angalau. Hii chakula za kununua kidogo ni gharama. Mm. Kaenda kuuza ile meza. Ya niliuza nakumbuka niliuza elfu sabini. Mm. Baada ya kuuza ile meza nikanunua mazaga mazaga ya pale ndani nadhani watu wa mageto wanaelewa mkaa nini mm. basi tukawa ile ile trip ya kwanza ile trip ya pili tusha nani basi tukawa tunaendelea hivyo hivyo baada ya wiki moja tu tuta watu akapata ujauzito ah, kitu ambacho kilinipa presha sana tena nini tena hichi ujauzito mi mwenyewe hapo sasa sielewi yani kazi saingine naenda saingine siendi saa naenda, saa siendi. Sasa mpaka yule jamaa akaamua kunifukuza kazi. Mm. Hasa mm. mtoto ndokapata ujauzito, ila mazaga mazaga nilinunua, kwa hiyo alikuwa anatusogeza. Sema saa nyingine tuko tunasonga ugali, tunakula na kachumbari. Sema yule mtoto anarizika na yale maisha na mimi sikuweza kujificha, lakini aliniambia da, kumbe ndo maisha hayo naishi. Kaambia acha, ah, nishatoka. kwenye Nilimwelezea kila kitu nilivyokuwa kwenye magari, msiba mzima. Basi ikawa amefikia hatua sasa napata kazi ya kumenya viazi tu yaani unamenya viazi unapewa buku jero yaani ukijaza ndo unapewa buku jero ukijaza ndo mbili buku tatu mm. sasa jamaa ile kana mbona una mkono mzito pale ambapo wanakuwa anafanya kazi na maana hiyo kazi ilikuwa ni rahisi kwa sababu nikimenya nikiweza kuzitosheleza mimi naondoka narudi nyumbani mm. pindio sasa yule dada tayari ni mjamzito mm. umeona sasa nikawa naona hii hali ya kubeba siku nyingine nakuja na bukujero siku nyingine na elfu tatu kwa sababu ya mkono wangu jamaa akawa amenishauri yule boss, ananiambia wewe utabidi uwe unawahi mm. ndio nawahi kwa sababu kama nikifika pale kazini wanafungua saa nne mm. saa nne ndo natakiwa uanze kumeza sasa nikifika na bosi pale anavyoandaa vitu vyake nitakiwa kute chipsi viazi tayari kwa hiyo mimi ikabidi anipe funguo kawa naamka nilikuwa naamka saa kumi na moja mm. eh, vipi viazi tayari nimeshamenya ndoo mbili mpaka saa nne nimeshamenya ndoo mbili Hey, umekuja saa ngapi? Ah, mimi namwambia nimekuja saa saa moja, ilikuwa saa moja. Sasa hivi mkono wako umekuwa mwepesi, sasa hivi ushakuwa mzoefu. Ah, basi anaelewa hivyo, nachukua elfu tatu yangu naondoka. Basi eh, nikawa naona mbona kama hii mimba nitaanza kwa sababu kuna ile hali fulani unapitia ile mwanzo mwanzo, mara niambia tumbo linauma, mimi niko naomba kunywa maji Ukienda hospitali nitapigwa. Kujitahidi kunywa maji ni hali ya kawaida, nampitia wala namtia moyo. Basi na nilikuwa najitahidi kum, kumfanya ale, yani japokuwa kipato changu kidogo, lakini mi niko tayari ni nisile. Mtoto wa kike bana, si anatia huruma sana, yani mi niko tayari mi nisile yale. Basi nikabidi sasa niseme huyu mtu sitaweza, ngoja nitafute kazi, kwa sababu bado haionyeshi miezi miwili ile miezi miwili hivi mitatu bado bado ilikuwa sijafika vizuri, nilikuwa kwenye miezi miwili, nilikuwa nakaribia miezi miwili mm. Nikasema huyu, kwa sababu ilifika wiki tu ndo nasikia hali ile mm. Kwa hiyo hali ile kakaa ngakaa na Aso naye mwezi mwezi na nusu, angasema unamtafutia kazi ndo nikaenda kwa mama mmoja hivi, ni kama grocery soba kabisa, ni grocery mm. kwa anatafuta msichana hapo hapo. Nikasema sasa yule atanielewa mm. kazi imepatikana grocery, mshahara elfu sabini je, yule kule ndani atanielewa? Huyo dada ambaye naishi naye. Hapo sasa hiyo nimeshahangaika amepata. Yaani mbona na mimi msichana namfahamu. Mm. Na huyo dada sikutaka kwamba ajue kwamba mimi msichana naishi naye. Mm. Ah, mwambie kuna binti namfahamu. Vipi? Kaniambia mlete na shida na msichana. Hasa na jinsi ya kuja kumwambia huyu huku. Bana yaani kuna kazi imepatikana lakini ni grocery. Mm. anawaza itakuwa ah, ase changamoto sana na hali yake ile kawa na yani kitu nikaa mbili ujue ile siku kwanza nataka nimwambia ah, ah kaka siku ya pili siku ya pili ndo nikamwambia sasa sikia Ni mazingira yangu ni hivi na hivi Kama ni kabidi ni mwazi wa kila kitu unajua mwanamke bana ukiwa mwazi wanawake ni rahisi sana kuelewa mm. yaani kuna maisha fulani wewe ukiwa bana una mtu wako mwelezea ile halisi maisha yako usimwekitie. bana ukajifanya mimi ninacho ah, asi utaumia wewe ukiwa una, una, uko unapitia mahali fulani, wewe mwelezee tu mtu wako bana, mimi kuna hali fulani napitia hivi na hivi, unaonaje bana? Wewe kaingia hivi na mimi nikaingia hivi, tukaa nini tu. Mimi nataka nijitahidi kabla ile hali ja, unajua mama mjamzito ikishaonekana pia hawezi kufanya chochote mm. yeah basi nikabidi nimnyooshe moja kwa moja, bana kuna kazi imepatikana, kwa sababu nishamwelezea mazingira yangu. Basi sawa, aitika kinyonge, basi sawa, nitafanya basi siku na, na, na, na tayari kashanipenda yeye awazi ashanipenda mimi siko huko kabisa kwenye mapenzi siko mm. basi anabeba begi analia mpeleka kwa mama analia basi mama tukafika kwamba wewe usionyeshe yoyote yani usionyeshe ishara yoyote mimi mwambe si ndo nampeleka yani ndo anatoka nyumbani pale kwangu yule dada yake aone yule ambaye alimpigia simu apatikani tena yani ndo amemuuza sawa hilo begi nalolibeba ni la nguo nguo zake ili nimpeleke kwa yule mama akafanye kazi. Uko kazini anaenda kukaa huko. Anaenda anakaa huko huko. Ya akikaa pale kwangu mm. sasa itakuwa ni shida tena maana yule mama atakuja kufahamu kama mimi naishi naye. Mm -hmm. Eh, kwao nikampeleka mimi nikabidi nijielezee nikawa mimi mtu namfahamu. Uh, toka mkoani alikuwa hivi na hivi nikajisi ya kumuongelezea mama ili kusudi asijue kwamba mimi na ukaribu naye mm -hmm. wala na mahusiano naye. Mm -hmm. Basi nikampeleka kwa yule mama akaanza kazi. Anza kazi hata mwezi hajamaliza, si unajua mama mm. hata mwezi hajamaliza, lakini yule mama katambua mzee, kana mbona binti yako kama simuelewi, sababu ile, ile alikuwa anakimbilia ni mpaka kuanza kazi alikuwa anaingia ndo mwezi aingie mwezi wa tatu mm. Kasa mbona simuelewi, usio mjamzito kwa ngambia ah, nambishio mama mjamzito, ah, ah, hapana hapana, huyo hapana, angesema mm. mama kaamua mwezi wa kwanza ukawa umenini vizuri na pia nakula vizuri mi ndo nakula msoto huku lakini mi najua msoto wangu navyokula lakini furaha yangu yule maisha yanayoishi kwamba yanaendea vizuri na nilikuwa naenda huku vipi fresh naendelea vizuri eh. alivyochukua mzigo wake wala sikutaka kugusa hata mia yake nini hela yake alichukua mwezi wa kwanza alichukua hela mm. ndo mama mwezi alimaliza lakini mama akawa shaona mbona kama huyu ana ni mjamzito Mm. Ujue mama mtu mzima bana akishakaa na wewe tu, yani kama una hali hiyo lazima ajue. Mm. Hata kama ni muda gani. Basi mama alivyoniambia mimi nikamkata nikamwambia hapana. Siwezi kumnani, yani si nini. Ah, sema mwanzo alikuja yuko vizuri lakini sasa hivi naona kadri siku zinavyozidi kwenda anakuwa anachoka sana, anataka kulala sana mapema. Kaambia, "Mm, sidhani ngoja tuendelee." Ah, na yeye mwenyewe akasema ngoja tuone. Mm. Basi kwa tunaenda mwezi ule unaingia ni mwezi wa mwezi wa tatu ndo amechukua hela mm. tunaenda mwezi wa nne katikati mm. Ah, mama akaniambia Jofu, mtoto ni mjamzito. Akabidi sasa akaniambia ngoja nitamuuliza. Mama mwenyewe ananiambiaga mimi amwambie. Mm. Sasa ila ngoja nitamuuliza. Basi yule mama akamuuliza dada, nakataa, hapana, mimi sio mjamzito. Dada niambia ukweli, ni mjamzito? Hapana mama, mimi sio mjamzito, nipo sawa Huyu mama anakuja kuniambia. Na pia yule ananiambia, oh, "Mama kwa niuliza hivi." Kaambia, "Wewe naomba usinitaje." Yule mama naomba usinitaje umwambie hata kama akija kugundua baadaye wewe mwambie kwamba mtu ambaye amekupa hii mimba ni wa mkoani huko. Mm. Eh, ni wa mkoani. Mm. hmm Basi imefika kweli kamaliza tena mwezi wa nne kapokea mzigo. Mm. Ila sitaki, najua kabisa kumbe ni shida. Ila sitaki mimi naparangana huko na kazi zangu akapokea hela yake elfu sabini na kwa sababu anakula pale pale kila kitu, kwa hiyo ana hela yake nzuri, akawa na kama na laki na ngapi na arobaini mm. kina arobaini basi yule mama akaniambia mimi anavyoanza mwezi wa tano, yule mama akasema hapana, binti pia ni mbane aniambie ukweli. Na sikio niliitwa mm. kabanwa kweli, akasema ndio mimi na ujauzito. Niliitwa kama mimi nilimpeleka mm. kwa Jufu, dada mimi namwambia na ujauzito, anakataa na kati kitu inaonekana Uwe dada ni mjamzito, kwani usemi kidogo akanywea? Ndio. Na ni ya nani? Hmm. Hapo mimi mwenyewe nikaanza kupunguza nani, si unajua, kwa sababu mhusika niko pale pale, um, kwa sababu nilishampanga pia, kwa hiyo nikajua hizi niangusha. Mm. Nani ya nani? Oh, huyo ni ni ni ni, ni, ni wa mkoani, wa mkoani huko anafanya kazi ya, ya magari makubwa. Mm. Ah, akasema afadhali asijanitaja mimi. Huyo mtu ni nani? Sasa una namba zake? Nampigia patikani. Kwa hiyo nani yule mama alichoniambia mimi kaniambia kwa kweli huyu binti mimi sitaweza kuendelea kufanya naye kazi. Kwa sababu ya ujauzito. Kwa sababu kwa sababu ya ujauzito atafanya kwa sababu ya huyo mtu alimpa ujauzito. Hapana. Hapana kwa sababu ya ujauzito. Mm. Sababu huyu mama anakwambia hata utendaji wake wa kazi yule dada ni mbovu. Mm. Ana anachoka haraka hata kuhudumia ile sasa kwa sababu ni grocery unabidi wewe mwenyewe. Mm. Kwamba sio kwamba ana msaidizi anaitwa dada lete anatoka kule anahudumia kwa ezi anachoka yani anakuwa slow eh, basi kasema ina maana mwezi huu wa tano wa kuisha mm. mtoto mm. karudi nyumbani hasa pale mimi ndo napoanza sana nataka ni kwangu rudi mhm. kwa rudi kwenye mrego yake mama alimwambia bana ah, na sisi plani yangu mi nilienda ndio kwamba anakaa kwa rafiki yake kwa hata alipotoka kwa yule mama basi anarudi kwa rafiki yake we nimwambia we usiseme mhm. tulia kwanza, ili mama angeleta noma shida sana kuhusu mimi, kwa nini umekaa kimya? Na pia mimi siwezi jua, labda huenda angenisaidia. Kwa hiyo mhm. kuna mimi niliogopa, niliogopa sana mama atanifikiriaje mhm. nimempelekea mm. msichana ambaye ni mjamzito au atafikiria kwamba mimi nilikuwa nalala binti pale pale. uh, kwenye ile lake kabidi mwambie ah, sasa nani hebu elfu arobaini kwanza Mm. Eh, arobaini kwa sababu alikuwa anaela hata miezi miwili akupewa tena hela nyingine mm. ambayo ni hiyo laki na arobaini ambavi elfu arobaini ah, pingi mm. elfu arobaini nikasema ngoja nikianza mambo sawa sunajua huyu katika hali elfu arobaini nisapoti sana nikiwa natafuta mbinu so mi mbinu zangu kumwambia arudi nyumbani mm. najua hii laki hii namfikisha moshi na, anabakiwa na chenji sababu moshi mpaka elfu thelathini na tano unaenda mm. sasa mm. sikutaka atumie hela zake ambebu hebu elfu arobaini kanipanga ambia ngoja tukachukue masakaza kwa sababu mimi mimi yani unajua wewe msela ukaa kama msela wewe unajua jinsi ya kuishi mm. sometimes unaenda kule wewe anike chakula au bana lako baadaye unakata siku mbili unaenda kulipa mm. kwa hiyo nilikuwa sipiki toka alivyoondoka kwa alivyokuja kuna baadhi ya vitu vilikuwa vya kuongezea pale ndani na nini nika basi nimekaa naye kama kama wiki mbili mm. Nikabidi nimwambie sasa, unaonaje ukienda nyumbani? Maana sasa ile hela ya elfu arobaini imeshakata, alafu pia na mimi ile ya kibangu eh, haieleweki pia, mambo ni magumu kwangu. Mm. Eh, eh, eh akutaka kusikia hicho kitu. Nende nyumbani hivi babangu, babangu namjua. Babangu ni mwanajeshi. Babangu hataelewa mamangu kwanza, sababu mamangu mpaka sasa hivi anajua mimi niko kazini. Mm. Sikuwahi kumwambia kwamba kwamba huyu dada alizingua hata kipindi na, na, kipindi kikoja alikuwa anaongea naye kwenye simu mama kwamba yupo kazini eh, niko kazini nasikia mm. kwa kutaka kumwambia kwamba vile nanizingua. Basi da nikabidi niendelee kumshawishi na kumpiga magoti. Hali yangu naijua, sitaki hela ishe najua ile laki ikiisha mambo huku mbele ni balaa. Mm. Kwa hiyo nijitahidi nimshawishi kabla ya nini ile ile hela haijaisha. Siku ya pili hiyo mm. uh, dada da, kama ndo anaondoka mm kila mtu analia, mimi mwenyewe naumia, nalia, lakini sema sio kama yeye, yeye machozi kabisa, mimi nahuzunika mm. Ameenda gari pale, baada ya kumpakiza gari nimeona niumo, bro, nimefika nyumbani ni, nililia. Mimi nilipofika nyumbani akiwa yupo, mimi ndo nililia sababu ah, dada watu, mimi najua kabisa, najua kabisa huko anapoenda huko anapoenda kitakuwaje, maana yeye mwenyewe ameshaniambia kwamba ni ngumu, baba yake hataweza kumwelewa na mama yake hataweza hataweza kumuelewa mm. imagine nilimwambia wewe nenda nyumbani nyumbani kwa hiyo plani zote alikuwa nazo yeye kwa mimi nilimwambia wewe nenda imetokea hivyo ni mjamzito sawa sema kweli ni ya kwangu sababu pia wazazi wake wanafahamu familia yetu sababu tulikuwa sio mbali jirani mm. uh, baada ya kumwambia hivyo yeye akawa shaelewa kwa hiyo nilivyompakiza kwenye gari nimerudi ni huzuni zuni sina raha Ah, hata usiku usingizi yenyewe sipati kwa sababu da, ni ngumu. Ndio nilikuwa nawasiliana naye kila kituo, vipi, umefika wapi, umefika mpaka alipofika nyumbani, ndio alipokelewa kwa makelele sana. Mama yake alikuwa anaweka, ngoja nimwambie babako. Yaani kawaida, nadhani unaelewa, hata, hata kama ni mzazi anaelewa, hata kama mtoto wake angekuwa katika situation hiyo ingekuwa ni ngumu sana. Mamangu alipigiwa simu maana mamangu na mama yake huyo walikuwa wanafahamiana mm. ila binti huyo ndo aliniambia cha kushangaza mamangu alijisikia vibaya mamangu akaanza tena kubadilisha kubadilisha njia sababu mamangu alikuwa njia anayopita alikuwa anapita ni kwa huyo huyo binti kwenda kazini kwake mamangu baada ya kuhamia majengo alikuwa anafanya kazi ya mantilie mm. binti ananiambia mamako ampigiwe simu mpaka leo siku ya tatu ajaja ina maana mamako aone umuhimu wangu kasema mamangu Nikampigia mama yangu kaambia kwa nini? Kaniambia ujifuna nitia aibu. Nitia mtoto watu mimba afu jirani yangu mama yake naheshimiana naye. Mimi naweka wapi sura yangu? Unajua wazazi tena. Mm. Kwa hiyo sasa mama yangu aligoma kabisa kwenda. Na mama yangu mtoto hajamuona mpaka mtoto ametokea. Sasa mama huyo dada sasa ndo mimi nawasiliana na huyo dada sio mama mtu. Sababu mama mtu sikuweza hata kuwasiliana naye kabisa hataki kuongea na mimi. Kwa hiyo mama mtu akawa na deal na mama yangu mamangu akawa anachenchi njia tu apokee tena simu baada ya kupata zile taarifa kwamba mtoto wako kamtia mwanangu jauzito mamangu akawa apokee tena simu mm. hasa mm. yule dada akawa anaambia mama ndo hivyo hata kusa mpaka sasa hivi kufika huko hajafika ni siku ya tatu ah, mi nikawa sina jinsi la kuf, sina, sina la kufanya mi nasikitika tu ah, mamangu baada pia kumpigia mamangu mamangu mi nikunigombeza mm. gombeza sana wewe hujui ulichokifanya ulichokifata da sijui na nini ah basi mi nikawa sina jinsi, na ule mama mtoto, najua tu mzazi ni mzazi, alikuja kutulia, lakini akawa amesema bana, mimi huyu mtoto kama ameamua kususia, sitaki, sitaki. Pia maisha yao alikuwa ni ya kawaida sana mm. Ile dada mpaka kujifungua bro, sijaweza kutuma hata mia mpaka kujifungua. mi nasema kweli mm. Anaenda kujifungua, ila ananiambia mi naenda kujifungua mama ake jifungua mama yake mm. basi akawa ananiambia bana nakumbuka alivyojifungua alikaa na mtoto kama miezi miwili mm. alituma elfu hamsini tena elfu hamsini ni mbinde sana yaani siwezi kuadisia yaani ni mbinde unajua kama mwanaume yani mbinde nilipambana za kutosha kapata hiyo elfu hamsini mm. ndo nikatuma tumia dada elfu hamsini yeye alifurahi akasahau kwamba mimi amejifungua sijatuma nini akawa ameshasahau wanawake bana ni, ni rahisi sana kusahau kuliko si wanaume mm. kwa hiyo nilivyotuma elfu hamsini sana sikuweza tena kutuma hela nyingine bado hali yangu ilikuwa ni ngumu kwa sababu ni kipindi cha cha kodi mm. naona toka anaondoka nilikuwa sijalipa kodi sababu kodi ilikuwa haijaisha nilipa kodi ya miezi sita na yeye sikukaa miezi sita pale umeona mm. kwao yani nikawa nawaza huku na huku nashindwa yani nihudumie nyumba huku nimhudumie yeye kazi yenyewe ni ngumu sasa nilichofanya nilivyotuma ile elfu hamsini sikuweza kutuma tena ila nikawa nawasiliana naye vipi hali yako mtoto kamezaliwa naambia basi tu basi hata tununue vinguo vya mtoto mimi sina hela mama sina hela sasa nikiuza tena simu yenyewe ndio nayo ni tabu ni batani alafu pia batani yenyewe ni ya kinyamwezi sana piga barabendi za kutosha mm sasa ongea naye ile nikisema niuze utauza shilingi ngapi? Chini so kama kama sio elfu tatu tena uende ukauze kwa fundi. Haya, nikawa hivyo hivyo nawasiliana naye japokuwa situmie hela. Nawasiliana naye, ananiambia basi mtoto pia akaanza kusumbuliwa. Ndio mtoto anaumwa. Nini shida? Sasa mimi sina hili wala lile, sina mbele wala nyuma. Namsaidieje yule mtoto? Ah, mi namwitikia tu, ah, mtoto anaumwa, da nani, sasa tunafanyaje? Mi ndio ndo namuuliza yeye, unajua unachanganyikiwa, mtoto ni mchanga anaumwa. Muuliza anaumwa nini? Aniambia sijui, ndo tunataka hatuna hela, tunataka tumpeleke hospitali. Mwisho siku mimi nikaa sasa naanza nakata simu, nashindwa nikiona simu yake tena naanza shindwa nashindwa kupokea. Mwisho siku ananipigia simu usiku, yupo hospitali. Unajua mtoto anaumwa nani, animonia, tupo naye hospitali hapa sasa mtoto kana mwezi mmoja, mwezi mmoja anaumwa nimonia. Da, kwa hiyo tatizo ni nini? Ni baridi, umeelewa? Tatizo ni baridi, na mimi mwenyewe kweli. Kwa hiyo na mimi nachangia mimi sikuwa na kitu cha kumsaidia. Kwa hiyo akawa alivyoniambia tu nipo hospitali hapa, mimi ndo ilishia hapo. Ambia mpo hospitali, ah, mimi niko da. Basi wakawa wameendelea na huduma hivyo hivyo, akamrudisha nyumbani amna hela za kununua dawa mpigie tena inatakiwa hela za kununua dawa tumeshajua ni anaumwa na nimonia anatakiwa dawa nikaabidi niingie kitaa nikope hela lakini nikawa nimekosa bado nikamwambia bana hali yangu sio nzuri mi sina hela wamekaa wamekaa mtoto kaendelea vizuri mtoto tena kaja kuzidiwa ameenda hospitali ah, nasikitika sana kwa sababu mara ya mwisho ananipigia ananipigia mtu mwingine kabisa hata sijajua ni nani kanaambia tupo hospitali hapa uh, mtoto wako na mke wako mtoto kafariki nipigie simu mwanamke ajanipigia kanipigia mtu mwingine mtoto kafariki ah Unajua kwanza mimi niliacha simu hewani. Nikakaa kwanza da. Se, mwanangu amefariki. Simjui, sijamuona. Mm. Yaani mimi nikaona kama ile dhambi yote ni ya kwangu. Kama ningetuma hela, na sasa ningetuma hela mimi nilikuwa na hela basi. Mm. Jisikia huzuni sana bro. Sikuwa na raha siku nzima. Mpaka kesho yake bado ni yani hata sikuweza kufanya kazi kwa muda siku tatu. Niko tu natanga na niende nikigusa hicho kigusike tukamefariki. Yeye ananipigia simu maana yeye ni Muislamu. Sababu siku ya pili alikuwa anazika. Mm nipigie simu, nataka tuzike, mtoto amefariki, hata uja aujigusi hata kuja uji. Kaambia mimi nakuja, niambia babako ni mjeda. Kaambia babangu hayupo nyumbani na babangu ana taarifa hizi na na hasira na wewe sasa. Hasa naambia maneno kama hayo mimi, alafu mimi nawezaje kuja kwenda jamaa. Mm. Sikwenda kwenye msiba mtoto, sikwenda na walizika ye baada ya kuzika walizika kwao kwao hata mamangu mwenyewe kufika na mamangu pia alipata taarifa za msiba baada ya mamangu pia anawasiliana naye mama akawa amekata tena mawasiliano maana mama mwenyewe alikuwa hana hata kwenye msiba mama kufika mm. si mimi mimi mpeo mpaka sasa hivi mimi wazazi wangu siwezi kuelezea sana ila baada ya huo msiba kuisha ya mtoto mi nikabidi nikate tena mawasiliano nianze kumpotezea aibu sijaenda kwenye msiba. Na yule dada alichonichukia sana ni kutokwenda kwenye msiba wa mtoto wangu. Niambia umeshindwa hata kuja. hasa nikamwambia wewe unaona tena ni rahisi. Unajua kwamba mimi msiba ukisha nitapata matatizo. Huenda hata mama au baba wakaniani kwa sababu mimi ndio sababu. Hela hamna. Laiti kama ingepatikana hela ya dawa, ile mtoto asingeondoka duniani. Mm. Ah, bro, acha tu inahuzunisha sana kwa sababu toka siku nikabidi mimi mwenyewe niseme nikate mawasiliano na yule mwanamke. Tumekaa sana muda mrefu, nampigia simu simpati, yani simpati, napigia hata ah, kasema basi yani hatukuwahi tena kuwasiliana baada ya msiba huo, na mimi sikwenda, ila alikuja kutafuta, nakumbuka alitafuta namba namba ngeni, alipigana namba ngeni, akaniambia njoo, sijui kwenye nani ya mwanao wanaita nini ile, kwenda sijui siku tatu kwenda kwenye kwenye kaburi la mwanao kapaliliwa anasema kupalili, kupalilia kaburi la mtoto e, baada ya kunitafuta tena hapo basi ndo mawasiliano yangu mimi na yeye kukata mm. na kitu ambacho mi nilichokuwa nakifikiria nikawa namlaumu sana mama yangu mm. sema sasa mama yangu kwa nini kwa nini akufika hujue ni mzazi mm. hata mm. kama mi nimefanya makosa Eh? Ninge angenisikiliza nimwelezee situation nzima kwa sababu mimi mwenyewe yule binti sikutegemea hata kama nitaishi naye. Mm. Nilimpokea mazingira hayo. Umeona ikabidi niishi naye mimi na chumba kimoja. Eh? Ningefanya nini? Kwa nini mamangu hakuamua kunisaidia kama mtoto wake? Mm. Leo hii namlaumu sana japokuwa hata hakuwahi kufikiria kuniombea msamaha. Ila nilikuwa na na mheshimia kama mzazi na hata leo mimi nawasiliana naye, lakini hichi kitu bado kiko moyoni, inaniumiza sana. Kwa nini mamangu mimi? Sasa huyu dada mimi yani, baada ya msiba tukuonana tena na tukuwasiliana, kwa hiyo mimi nilianza kumtafuta mm. kijanja sema tulikaa sana. Niliposhuka nyumbani nishapita kama miezi nadhani miezi mitano mm. msiba kuisha, nikashuka nyumbani sasa, nikawa najiibaiba Tamasela pale, vipi Saumu yupo? Mm. Ah, mbona ameenda Dar es Salaam da kumaliza mziki nani wa maana akaamua aende Dar es Salaam. Eh. Basi nikaenda nyumbani, nimekaa naanza kutafuta namba zake, namba zake nazungushwa, namba Saumu, Saumu alipotezaga simu, sijui aliuza simu. Ah. Basi nikarudi tena Dar es Salaam huko. Mm. Nikaona mtu kampigia simu, kaambia Saumu uko Moshi Eh, yuko Moshi. Sasa nikabidi tena nifanye mchakato wa kurudi Moshi, tukawa tunapishana Saumu yuko Moshi, yuko Moshi, nika, kipindi nashuka tena nakarudi tena Dar es Salaam. Ah. Yaani, yaani sasa mimi pale mimi kumpata ingekuwa rahisi kama ningekuwa na connection ya familia yao, nikienda hata familia yao mmoja akiniona aidha mtoto au nini, ni ngumu, ni noma, maana natafutwa na mama yake mwenyewe alikuwa na hasira na mimi, baba yake, kwa kitendo ambacho nilikifanya kwa mwanaye. Mm. Kwanza alisema nilimharibia maisha sababu alikuja kwa kazi na wao walivyohisi kwamba yule binti alikuja kikazi. Mimi nilimkutana naye kazini na nikafanya naye hicho kitendo mm. kazini cha kumharibia yeye maisha, yaani bila wa, ya wao kuelewa kwamba ilitokea hivi. Yule binti akumweleza akueleza wazazi wao kwamba kule alipokuja kwa yule mtu mm. hakufanikiwa. Kozi hilo likawa ni tatizo kwangu. Basi kwa hiyo mpaka sasa hivi kinachoendelea Uh, mpaka uh, sasa hivi sijapata mawasiliano na yule dada, na mimi mpaka kukutana na nyie nilikuwa na ombi kwamba anisamee, yaani nitamani nimtafute, yaani, yaani kumtafuta kote ni msamaha. Sasa hivi namshukuru Mwenyezi Mungu sababu pia bado nilikuwa napambana, lakini Mwenyezi Mungu ameniweka kwenye njia ambayo sio mbaya sana kimaisha sasa hivi mm. na kama yuko tayari kurudiana na mimi, najua itakuwa ngumu kwake, lakini nilitamani sana kukutana naye ili mombe msamaha anisamehe kwa yale ambayo ametokea. Yeah, nanisamehe sana sababu mi mwenyewe sijapenda yale yatokea, ni maisha tu, na haya maisha kila mtu anapitia. Yani anisamehe, anisamehe, na hii kitu inanifanya nafikiria sana, namkumbuka sana mtoto wetu mm. yeah. Naomba nisamehe sana. Kauli ambayo uliongea mwanzo ukasema kuna maisha ambayo umekuja kupitia ukahisi huenda ni laana ya ni vitu gani vilitokea baada ya tukio baada ya, ya mtoto kufariki? Uh, ya, yeah, yeah, kuna vitu ambavyo nimepitia ila pia nahisi hata wanawake unajua unakuta, unakuta mahusiano unakaa kwenye mahusiano nilikuja kukaa kwenye mahusiano mengine hayadumu mm. unakuta unaweka mahusiano na mwanamke anakusaliti mpaka sahizi wezi kuamini mi sina mahusiano na mtu yeyote mm. Ah, alafu mm. uh, kuna ndoto nyingine ambazo sio nzuri naota kuhusu mtoto kuhusu yeye ambayo nimemtendea kazi pia yani bado yani sijakaa sawa mfano gani uh, kwenye mahusiano mi sijajua mimi mwenyewe muda mrefu sana natamani kuishi na mtu yaani hapo kwenye ndoto ni gani labda uh, ndoto mi wanaota sana kuhusu mtoto yaani kuhusu kifo cha mtoto yaani jinsi kama naota kabisa mtoto amefariki namuona huyo hapa analaumu mama yake ya ah, huwa anafikiria sana yani ndoto na njozi kabisa anaje yaani mtoto analaumu muona kabisa analaumu namuona kabisa analaumu anasemaje analaumu babangu yani babangu yani anaongea tu hivi babangu babangu mtoto ulipa yeah. jina au alipewa jina ah, aliniuliza alivyofika Moshi aliniambia bana yani alivyojifungua aliniambia tumwite nani nikamwambia tumwite Innocent mm. Mm. Lakini ndoto za mtoto pia na msiba basi na kumkumbuka sana. Mm. Ya namkumbuka sana. Ila mi nitamani tu kumwambia anisamee na kama tunaweza tukaonana, tukaongea, tukasuluhisha tuone inakuwaje. Anaitwa na mimi na swali moja ambalo la kurudi nyuma kidogo. Mm -hmm. Alipotoka akakwambia kwanza kabla hajatoka kwao alikupa taarifa kwamba nimepata kazi dar es salaam mm. nikija kuna rafiki mm. yangu kaniita yeah, alikwambia hivo mm. kwa mujibu wa maelezo yako mm. alipokwambia hivyo alikuuliza maisha yako wewe unaishi na nani mm. akuniuliza kwa sababu pia tulikuwa tu yani aliniambia vile alikuwa aji kuishi kwangu akatoka akaja dar es salaam yeah akiwa anatoka kule, ina maana mwenyeji wake alikuwa anapatikana kwenye simu mm, na walikuwa wanawasiliana pia hata kwenye gari, na alipofika mwenyeji wake akazima simu, akawazima simu na akawa patikani tena, na baada ya mwenyeji wake kutokupatikana mm. ndo akanitafuta mimi. Ulihakikisha kweli kuna mtu alikuwa ni mwenyeji wake au ilikuwa ni gia ya yeye kutoka nyumbani? Ah, alikuwa na namba yake, namwambia mpigie kabisa, anapiga na na laudi simu kabisa, namba unapiga ipatikani. Sasa siwezi jua kama hiyo namba alinini tu, lakini hiyo namba alikuwa anaiona kabisa akipiga mm. na tupo naye hapo mm. na anasema mtu apatikani kwa muda mrefu sana. siku Sikusahau, nimekaa siku tatu, tumekaa mpaka ana ujauzito, kwamba hivi ulijaribuji tena, ya patikani, na alikasirika sana, na alimlaumu pia huyo mtu, naye ndo sababu mm. ya maisha yake kuharibika. Kwa hiyo kwa kipindi chote ambacho mlikuwa pamoja, huyu mtu hakupatikana tena? Hakupatikana tena sasa sijui mtu alikuwa ni ndugu yake rafiki yeye anasema ni rafiki yake ambao alisoma naye yeah, rafiki yake ambao alisoma naye na huyu rafiki yake mwenyewe anafanya kazi hotel management kwa hiyo huyu rafiki yake alimpigia simu akamwambia aje kuna kazi kuna nafasi ya kazi mm. na watakaa naye kama anakutazama kwanza ongea naye chochote anaitwa nani kwa majina yake um, anaitwa swahum Osman Rashid. Faumu Osman Rashid. Ya, mi na, na ni kwamba ni bana kama kama kuna uwezekano hata kurudiana turudiane tu, ila mimi msamaha kwa yale yote yaliyotokea, anisamee, asio na kinyongo chochote juu yangu mm. ya anisamee, kwa sababu ni maisha tu, na maisha kila binadamu anapitia ya kwa kipindi chote hicho mpaka sasa hivi unafikiria pengine kwenda au ndo ukishaonana naye mkishajenga ndo utatumia taratibu zingine za kutembelea? Uh, yaani mimi mimi kama mimi bila yeye siwezi kwenda bila yeye, na ndio maana hata kipindi ambacho nilikuwa namtafuta nitamani nimpate ili niweze kwenda. Sawa. Kitu gani ambacho unahisi ulimkosea zaidi? Kujali kuhusu mtoto yani kutuma hela matumizi, yani kitu ambacho kimefanya kime nimkosee ule ni nani, mahitaji ambayo alikuwa anahitaji anakosa. mm. yeah. ila kwa upendo, kwa nampenda, hata yeye pia alikuwa ananipenda sana. Sema maisha sometimes, maisha yanatenganisha sana mahusiano mengi, sio mimi tu nahisi, hata kwa hata mwenye unaelewa, maisha yanatenganisha sana mahusiano mengi. Amwambia nini mama, kwa sababu lazima ataiona Uh, mi mama yangu kama mama yangu mi nishamsamehe, lakini jua kama mi ni mwanaye alafu nimepata mjukuu, sio swala la kunilaumu, natakiwa unisikilize kwamba ilikuwaje mpaka ukafikia Maana anani, ananijua anajua na tabia yangu mm. Ndio maana hata mimi mwenyewe nikakwambia yule ni mwanamke wa kwanza nikutana naye. Kwa mama mwenyewe alishindwa, kwa nini? Akaanza tu kunigombeza, mbona uko hivi? Lakini ni, ni, ni tu mama bana Kile kitu kinaniumiza sana mpaka leo, ila kwa sababu ni mzazi, sababu ni mzazi, sina sina la kumfanya na siwezi sana kumlaumu sababu ni mzazi. Mi bado tunaenda sawa, nahusiana naye hata kama na nini namsikia. Na upande wa, wa familia ya mwanamke, kama wanakutazama walikasirika na wewe walikuwa wakikutafuta, tujui kama bado wanaendelea kukutafuta. Uh, kwa hili imenikumbusha kwa upande wa familia mwanamke, niombe radhi. Unajua hata mimi nikienda nyumbani vile nje naogopa kupita mm. ya sijajua mpaka sasa hivi wanafikiriaje juu yangu, lakini ni muda mrefu. Muda gani umepita? Uh, ushapita miaka mitatu mm. ya, lakini sijajua mimi nilikuwa nakwepa kupita ile njia. Sasa sijajua kama sasa hivi watakuwa bado wananifikiria, lakini niombe radhi na naomba mimi sasa hivi ndio napita pale kwa amani jamani, sisi nazunguka ile barabara yao, napita nyumbani kwetu, napita kwa chini, napita mzunguko mrefu. Niombe sana mm. Yaani kwa sababu amesikiliza, ameshaelewa yani chochote kilicho kilichotokea. Kwa hiyo natumai wataamini kwamba mimi hata sikuwa na makosa wala mimi sikutegemea kama atatokea. Sawa, mimi nikushukuru, nikupe pole yes. kama kuna mtu ambaye tuelezee sasa huyo saumu anafananaje kama kuna mtu anaweza kumwona sehemu hivi hivi uh, tusaidie kwa kutumia mawasiliano ambayo yanapita hapo chini uh, ah, saumu sichana fulani hivi sio mrefu sana saizi ya kati mweupe mnene uh, mnene mweupe saizi ya kati yani nadhani sura yake ya kawaida tu, ni mpole na sura ya upole.